海风吹过的夏天，仿佛从来你都在我视线。晚安前想念，闭上双眼。 梦里的相见，看见你孩子般微笑的脸，再靠近一点，幸福无限蔓延，心开始悄悄在改变，你是否用心发现？我猜你也想靠近。 要你，只需要你一句话。更靠近吧，两手的热量把距离都融化，在你身边黑夜都不会害怕。你说好吗？我多么想下一刻、下一秒有你回答。 靠近不能拥抱，不能接触，不能和你一点不说话，不能牵手，因为脸红的表情我不让你捕捉它。诶，有次我望转头发现你脸是红的，心里瞬间两百八。a r boom boom? This my c h a n c e 我开始试着制造浪漫氛围，Hold the check，看星星让你在我怀里依偎。要是你告白，管他 win win or lose，你还是的伸出了你的手。Girl，want you come come come closer。心开始悄悄在改变，开始悄悄在改变你。 是否有嘿，发现了吗？ Girl, you catch it. You know what I say. You give me just I do everything you want Come, come come I will give you that you want it。不过都表达我的。